れずつと薄紅色の季節手元の酒も見上げる花もどちらもこうつつけがたいものですが皆が集って笑い踊るその喜びを表現いたしますそれではどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします名古屋城下が咲き競う見渡す限りああ満開 作 死を叩い 皆様温かい手拍子ご声援いただきまして本当にありがとうございました